сұрам тикток бойынша Жол, жолдошым стримге кирип ар кандай қатталып, катталып аға қатталып, катталып кечке ошону карап отура берип көңүлүмдү оорутту только ошол менен ооруп ооруп жакшы иштебей да қалды бүгін мені заблок қылып, дағы бір жерде отурат ошой Бұл нерсе мені қантип күрөш Бұл нәрсе менен қантип күрөшсө болады е бұл тақуалыққа қарашы эми иманға тақуалыққа мээнет болбосо кыйын да не деп айтабыз эми башка буга мээнет кылганга эмне үйүңөрдү өзүңөрдү оңдогула үйдө амал кылгыла акырын акыр түшүндүрүп айткыла чоғып эптеп дауатқа чыккыла ыйлап ыйлап алладан дуба қылып аз садақа садака бергиле ошентип күрөшөсүңөр да мээнет себеп дегенде такыбалык болбосо ушундай проблема боло берет а такыба иманға жараша болот иман мээнетке жараша болот бағымдат менен шамдан кейін 12 жолудан ихлас сүресін оқып марқұмға бағыштаса, Құран хатымдың соғы беріледі деп ұққам Марқұм үшін ең жақсы амал қайсы рахма 12 жолудан жоқ таксыр анда 3 жолы бар 3 жолы бар бағымдат менен шамдан кейін 3 жолы ихлас 3 жолы фалақ 3 жолы нас вот ошондон алхамдулилля сообтору өзіңізге да тиет өткендерге да Мақұл ғой. анан кейін марқұмға ең жақсы амал дуа ең жақсы уаладун салихун яду бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзі айтқан марқұм бұл дүниеде жақсы перзент таштап кеткен болса иманды ал дуа қылса ал арқасынан сөзсіз жете береді бір күнде бес жол қылсаң бес өтең жетеді он болса он өтең жетеді уақыт болып қалды ұқсайды бес минут бар ғой все біз жолдошым менен квартирада жашаймыз төрт балабыз бар бешіншім ішім сұрады аллахума салли ала туғандар біреу паспорт түшіріп қойған екен имамбеков құтман имамбеков құтман кейін танығандардан аласыздар иә қармап кеттік мен жолдошым менен квартирада жашайбыз төрт балабыз бар бешинчим ичимде жолдошум кичүү бала кайнене кайнатам улуу баласын бөлүшпөйт үйленгенімізге 11 жыл болды анан жолдошума там алалы десем апасын угуп албайт акчаны жакшы табат кайненеме катып акча берип турат үйүбүз жок же условия жок жашайбыз эмне кылсам болот кантип жолдошума там алууну түшүндүрөм эми ата энеге дагы жардам берип турсун мейли бирок эртеби кечпи балалуу болгондон кийин төрт бала болгондон кийин өзүнчө бир там алыш керек да ә, тамды камсыздоо күйөөнүн мойнунда милдет ә, бұға түшіндіру үшін иншалла қарап сіздер даватқа шығып келіңдер мужахид деген бір ғана дин үшін соғышқан жоокерби бе деп мужахид деп жихад қылған алланың жолында алланың сөзін биік қылу үшін жан малын құрбандықшылық шалған кішіні мужахид дейді жолдашының бір туған байкесі қаза болып қалған балдары аябай бай қатышып баштасақ еле бізді кемсінтіп сөйлешпейді бізде бары бар деп арданып қала береміз алардың ойы бойынша оту менен кирип күлі менен шыққанды алардың көздерін караганыбызды жақсы көрүшпөйт арданып қатташқабыз келбей қалды жоқ андай қылбаңыз біз туғаншылық мамилени үзбей жақсы мамиле қыла береміз ал қатташау қатташпай байлығына чирене ал өзіне ал байлықта алланы сіздер альхамдулилля адамгершілігіңізді таштабаңыз ертең кеш аларга аларға дауат беріңіз сіз мұсылмансыз чакыра шақыра беріңіз ұстаз сынып докторлар үч айга чейин басканга болбойт дешти ошого гусл кантип алсам болот таяммум өтөбү же кандай кылсам туура болот басканга болбойт бирок жуунса болсо керек эгерде жуунса болсо акырын мына бирөө жуудурсун мындай акырын өзүңүз деле жууп путка эме болгон болсочу эгерде сууда тийгизбесин десе анда бөлөк кем анда таяммум қыласыз су тигізсе ешнәрсе болмаса ғұсыл алыш керек болады мен студентпін сабағым түштен кейін болғандықтан бешім намазы кейде оқылмай қалып атады сабақ учурунда уақыт тап төрт рекет парызын эле оқып қойсам болады қаза қылмай оқып қойсаңыз өте жақсы болады сүннеттерге уақыт таппай қалсаңыз болады дегенде пешіннен парызын оқып қалыш керек та сабақ болып қалып жатады же болбосо уақыт болып атат бери деп тияққа чогулуш ушундай моменттерде бирок намазды каза кылбаңыз ең жақсы сүннеттерін қосып оқыңыз бірақ аға уақыт болмай жатады бол дегенде фарыз қолдан шықпасын салам алейкум так э, сіз э, так мен врач болып іштеймін қабыл алу бөлімінде бір жыл болып қалды айлығым жеті мың сом кере тамақ аш ашыма жетпейді анан бейтаптардың кейбіреусі разы болып ақша таштап кетеді бары емес әрбір бейтаптан сізден мұнша болады деп мысалы үш жүз сом текшерип назначение кылганым үшін алсақ арам болуп калбайбы ушул жөнүндө кененирээк айтып қойсаңыз алла ыраазы сіз сиз эгерде мамлекеттин бейтапканасында іштесеңіз мамлекеттин тарауынан айлығыңыз бар я иә. анда өздері берсе алсаңыз мейли бирок сіз мұнша бересиз деп алсаңыз тура емес болуп калат да эгерде сизге частный клиникаңыз болса жеке клиника э анда ушу назначение назначенияңыз үшін э, консультация үшін ақша алса болады күшіңіз уақыт беріп жатасыз ақыл есі айтып жатасыз назначение қылып жатасыз тексеріп жатасыз барлығына услуга кіреді услуганың ақысын алсаңыз болады қызмет ақысы да бұл менің бірінші жолдошым ұрышып кеткенде еле атам апам туған қалуай басынтып сүйле, сүйлер еле маған талақ дечу мен тирүү абакта жашачумун ері бар деген ғана аты бар болып жыл жыл жашабай кайра э, э, жарашып жашайт элек нике эскирдиби талак түшкөнбү билбейт экенм биз жашабайбыз деп сөз гана айтылып калган таарынычтын айынан акыры жашабай койдум ал үйлөндү мен дагы турмуштамын ошондо бүгүн мурунку талактары түшкөн болобу же жокпу загс жок болчу айтаарым азыркы турмушка эч кандай зыяны тийбейби жол көрсөтүп коюңузчу рахмат жоқ егер де ошо бул э, талак айткан болсо ушундайлардын жашабайбыз деп ажырашкан болсоңор кийин идда деп коет идда иддасынан кийин анан нике кыйылган болсо үч айыздан кийин анда силердики нормально жашооңорго эч кандай зыяны тийбейт эгерде идда өтө элек эле нике кыйдырып алган болсоңор анда чатак ал үчүн эмне кылыш керек кайрадан нике кыйдырыш керек күбөлөрдүн алдында сосын мен әлі үйлене елекпін бирок түшүмө тез тез эле қыздар кире береді емне қылсам болот үйлөнүңүз да саатка чейин ойлоно берсең кіре береді да сізді сизди көрдүм түшүмдө меккеге жөнөтүп атыпсыз барғанда мындай кыласың тигіндей кыласың деп анан чогуу намаз оқыдық машаалла алла қабыл қылсын алла қабыл қылсын так пайғамбарымыз мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын инстаграмда тест шығарып турсам болобу жаштар көпчүлүгү интернет менен болуп калды бир аз болсо да пайдалуу болот деп өтө жакшы интернеттин жакшылыгынан мындай пайдаланыш керек өтө жакшы болот мен турмушка чыгып жатканда күйөөмдүн аялы балдары бар экенин билген эмесмин мага ажырашканмын деп айткан болчу ак батам менен эле үйлөндүк анан бишкекке келип жашап жүрсөк аялы менен жашайт экен үч баласы бар экен эгер мен аны билгенде даже жакын сүйлөшпөйт болчумун биздин нике ошонда эмне болот менден да аялынан да уруксат албай үйлөнүп алыптыр менин тагдырым менен ойноп койду же кете албай же жакшы жашай албай жатам никеңиздер нормальный эле болот нике эсептелет эми албетте ал мисалы ажырашканмын деп алдаганы туура эмес эми ажырашканмын деп алдаганы туура эмес сабырдуулук кылыңыз эми адилеттүүлүктү талап чогуу жашагыла жұмыс уағында намаз оқи албайтам қандай қылсам болады үйден пешим асыр намаз шам намаздарын бір оқығанда парызын эле оқыш керекпи қаза болып қалса парызын эле оқисыз сәләф бала қолымды сұрап жатады ал балаға тұрмышқа шықсам адашқан ба деге эле сәләф бертуғандарыбыз туурабы деп адашқан болбойсыз шыға беріңіз сүйініп шыға беріңіз бұлар альхамдулилля мұсылмандар сүннит құдайға шүкір шия емес шүкір Elbette mazhabı bölük. Bölük elhamdülillah. Müslüman, sünnittir. Bakılı. Sizlerden kaza namaz, cana adaşsan, kantip okulat, ayta ketseniz. Kaza namazları boyunca böyle ayıp cevap bergenbiz. Oşol yerde genelirek YouTube'dan karasanızlar, cevabını alasızlar. Ha? Үй бүлө, так. Мустаз, мен 24 жаштамын. Келинчегим 21-де. Үйлөнгөнүбүзгө 2 жылдан ашып orta uzda bir бала var. айдын башында бирге чыгат иншаалла ажырашуу коркунучу турат азыр бизде деп эмнеге жок өзүң жакшы боло бер жакшылыкты өзүңдөн баштай бер ажырашуу болбойт кудай кааласа биз өзүбүз деле жакшы болуп жакшылыкты өзүбүздөн баштайлы башка бирөөлөрдөн баштаттырбай убакыт болуп калды алла ыраазы болсун алла таалам баарыбызга бактылуу жашоо берсин бирибизди да бактысыз кылбасын рахмат Joe Perilla. Určka var, Amin de var.